हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये video external style sheet CSS की है और आज इसी के बारे में बात करेंगे इससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि कल संडे है और कल लाइव क्लास चलेगी टैली की तो साढ़े आठ बजे शाम को जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग सीधा जुड़ सकते हैं सीधा अपने सवाल पूछ सकते हैं और कल की क्लास स्पेशल होगी टैक्सेस के ऊपर ठीक है सारे टैक्सेस से संबंधित लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं कैसे उसमें इन्वेंट्री की डिटेल में हम टैक्स कैसे लगाते हैं कैसे वैट लगाते हैं कैसे जीएसटी लगाते हैं और तमाम इस तरह की चीजें कंपनी बनाना से लेकर के सारी चीजें और फिर हम बात करेंगे लोन के ऊपर तो ये लोन एक एक्स्ट्रा विषय होगा जो कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कल शाम में कुछ बच्चों के कहने पे मैंने टैली तो अरेंज किया ही है क्लास टैली के अलावा एस की भी क्लास अरेंज की है सीएसएस के साथ तो कल आप शाम को चार बजे सीएसएस की क्लास से भी जोड़ सकते हैं तो चलिए आइए आप स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहां से सबसे पहला काम क्या करना है एक हमें सीएसएस की फाइल बनानी है सीएसएस ध्यान दीजिएगा सीएसएस की तो यहां पर मैं क्या करता हूँ सीधा सीधा लिख देता एच वन अब वन हेडिंग फर्स्ट है यानी इसका मतलब क्या है यहां पे मैं लिखता हूं कलर कलर कौन सा दे देते हैं यहां पे दे देते हैं red R E D red ठीक है तो ये रेड दे दिया और यहां पर टर्मिनेट करके इस ब्रैकेट को कर दिया क्लोज अब देखिएगा ये जो रेड दिया इसका इफेक्ट ये है कि यहां पर जो हम देंगे वो रेड कलर में आएगा यानी टेक्स्ट आपका रेड कलर में आएगा आई बात समझ में और अगर मैं एंटर करता हूं और एंटर करने के बाद यहां पर बैकग्राउंड देना चाहता हूं तो बैकग्राउंड भी दे सकते हैं बैकग्राउंड कैसे देंगे बैकग्राउंड देने के लिए आपको simply body curly braces open करना है बैकग्राउंड कलर लिखना है और यहां पर ये कोड मैंने दिया आरजीबी का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू अमाउंट दे दिया कितने कितने अमाउंट में ये आएगा अब इसको सेव करना है ठीक है सेव करना है तो यहां से इसको सेव करते हैं होगा हमें तो यहां पे 122.css के नाम से सेव कर देता हूं ध्यान दीजिएगा फाइल का नाम जो रखा है वो आपको जरूर याद होना चाहिए ठीक है यानी one two two dot C S S यही हमारे फाइल का नाम है और ये आपको याद रहना चाहिए जब भी आप फाइल इस तरह के बनाते हैं तो आपको याद रखना है इसको S and C S S दिया हुआ है इसी फोल्डर के अंदर इसको मैं सेव करता हूँ एंटर करता हूँ ये सेव हो गया अब सेव हो गया तो इसका तो कोई रिजल्ट आया नहीं तो रिजल्ट कब आएगा अब आएगा रिजल्ट देखिए यहाँ पर आकर के आप एस की कोडिंग करिए लिखिए यहाँ एस फिर यहाँ हेड लिखिएगा फिर यहाँ लिखिएगा बॉडी टाइटल लिखने के बाद लिखिएगा बॉडी तो ये टाइटल और यहाँ पे सीएसएस दे देते हैं और यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देते हैं इस तरीके से और टाइटल को क्लोज करने के बाद यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं तो ये बॉडी टैग को ओपन किया ठीक है और यहाँ पे क्या करते हैं वन में कुछ दे देते हैं वन ध्यान दीजिएगा वन में हमने क्या लिख दिया यूज ऑफ एस ठीक है तो ये वन में लिख दिया समझ आई बात ये यूज ऑफ पीएसएस वन में लिख दिया है और यहां से वन को क्लोज कर देता हूं ठीक है और यहां पे क्या करता हूं पैराग्राफ टैग को ओपन करता हूं और यहां लिख देता हूं we are using S S ये लिख दिया तो पैराग्राफ में ये लिख दिया ठीक है और एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पर क्या करना है आपको यहां पर बॉडी टैग को क्लोज करना है तो यहां पे लिख दीजिएगा बॉडी इस तरीके से ये बॉडी लिख दिया फिर एंटर करके नीचे आए फिर एचटीएमएल को यहां पे क्लोज कर देना है लेकिन हमें लिंक भी तो करवाना है तो लिंक आप यहां से करवा सकते हैं या कहीं पर भी यहां पे आपको लिखना होगा link rel link R E R E L is equal to style sheet लिखना है स्टाइल शीट इस तरीके से लिखिएगा स्टाइल और फिर लिखिएगा शीट इस तरीके से ये लिख दीजिएगा फिर यहां पर क्या देना है आपको एच आर ई एफ इस तरीके से लिख देना है और उस फाइल का नाम उस फाइल का नाम क्या था one two two dot C S S यही दिया था हमने तो ये आपको जरूर लिखना है और यहां से इसको क्लोज कर देना है इस तरीके से आपको काम करना है आई बात समझ में पर एक चीज और लिखना है हमें वो क्या है यहां पे लिखना है टाइप ठीक है type is equal to text oblique CSS इस तरीके से टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस आप लिख दीजिएगा ठीक है type is equal to text oblique CSS ऐसे आपको लिख देना है आपका काम हो गया है अब इसको सेव कर लीजिए किसी भी नाम से हम सेव कर सकते हैं और हम इसी फोल्डर के अंदर सेव कर देते हैं इसको तो मैं यहाँ पर S U R A J one two three dot S T M L के नाम से सेव कर देता हूं तो ये सेव कर दिया हमने अब चलते हैं हम ठीक है और उस फोल्डर के अंदर चलते हैं यहाँ पर आए यहां पर जैसे ही आते हैं तो हमें वो फाइल दिखेगी ये वाली वो फाइल है तो उस पर डबल क्लिक करते हैं देखते हैं क्या होता है तो यहां पे जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए वी यूज ऑफ सीएसएस ये जो है रेड कलर में आ रहा है क्योंकि हमने सीएसएस में रेड कलर दिया था और ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये सीएसएस में हमने दिया था याद है आपको सीएसएस की वो फाइल एस तो ये एक्सटर्नल स्टाइल सीट है सीएसएस का लेकिन बाकी ये जो है ब्लैक uh, कलर में आ रहा है अगर आप इसको भी कलर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा चेंजिंग और करना है कोड में कि ये जो लिखा है ना यहाँ पे पैराग्राफ टैग हमने लगाया है इसको सीएसएस में जाकर के चेंज करना है ठीक है तो चलिए ये सीएसएस वाली कोडिंग में चलते हैं यहां से इसको क्लोज करता हूं सीएसएस वाली कोडिंग कौन सी है 122.css यही वाली है और यहां से इसको ओपन कर लेते हैं नोटपैड के ऊपर ये नोटपैड के ओपन किया यहां पर हमने पैराग्राफ नहीं दिया है पैराग्राफ तो यहां पर आप पैराग्राफ भी दे देते हैं तो यहां लिखा पी ब्रैकेट को ओपन किया और यहां पे कलर दे देता हूं C O L O R colour तो इस बार इस बार हम कलर क्या देंगे ब्लू दे देते हैं बी एल ई e. तो जो भी लिखेगा ये ब्लू कलर में लिखेगा याद रखिएगा टेक्स्ट आएगा आपका ब्लू कलर ठीक है इसको सेव कर देते हैं ठीक है तो पैराग्राफ में जो भी होगा वो ब्लू कलर में आएगा ठीक है अब इसके विपरीत ये वाली कोडिंग एक बार देख लीजिए पैराग्राफ इसमें दिया गया है या नहीं वो भी दिखा दे रहा हूं वैसे दिया गया है आपने देखा ही है तो यहां पर देखिए ये जो है वी आर यूजिंग सीएसएस ये पैराग्राफ में है तो इसी का कलर बदलेगा ये सीधा लिंक हो जाएगा इससे समझ आई बात तो अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूं तो अब आप देख पाए पा रहे होंगे कि ये जो है ब्लू कलर में आ गया we are using CSS clear ठीक है एक इंटरनल होता है एक इनलाइन होता है और एक एक्सटर्नल होता है ये तीन तरह की स्टाइल सीट होती है सीएसएस में ओके